you Os coloco con mi mierda y os pollo como Bill Cosby Abro un Rioja y cocino Rosby, le pongo tacto Viendo The Wire con el gato en el regazo Me siento Marlon Brando me lo estoy flotando Soy el tipo de tipo que vuela abajo Un MC que no se cree mejor, aunque tenga estilazo Sigo intentándolo, perfeccionando el trazo Y paso de vuestro juego, a vosotros el braquetazo Lazos de amistad con gente auténtica Estamos en la onda en la que hay que estar Inglorious Bastard sin filtros ni hashtags En familia en época de barbecues y chanclas Independiente como santas sin masas que me aclaman Aunque bajo presión como en Whiplash Mi feedback es cierta retórica distinta Aquí para hacerlo guay te tienes que brincar Sudar la gota gorda hasta el monstruo final Echando horas extras en el cuarto Hay party en el comedor pero yo no salgo, no Estoy calibrando en un claro oscuro de film noise Embriagado con el humo de un cigarro y un whisky con Sprite Viajando hacia otros mundos como el Enterprise todo esto y poco más es lo que hay No voy de ningún palo y me aburre vuestro hype Hay que ver lo que os complicáis Por mucho que etiquetes no le voy a dar al like sale tan tocho Que ponemos a votar hasta el culo más pocho Interprétalo como el infinito o el ocho, Nada pretencioso, solo me escribo otro cacho Truco o trato, ipso facto Apurando al máximo, rebañando el plato tengo códigos y también tengo olfato a intuir a leguas cuando llegan los tarpazos Me quedo con mis cinco como Enid Blyton Y que le den ventura al resto interesados y falsos Con palomitas, refrescos y los pies en alto Disfruto de cada plano y espero un final de infarto Y aunque nada me sorprende ya Me regocijo de placeres patarrado en mi sofá Y aunque nada me sorprende ya Sigo con los ojos bien abiertos por lo que pueda pasar